हेलो गाइस वेलकम बैक अपने चैनल में तो भाई आज हम खेलने वाले हैं चे वो लेडी टू तो भाई ये गेम आया है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन भाई एकदम मस्त गेम है जिन लोगों का मन करता था कि वीआर में गेम जो ग्लोरी खेले वो ये इसकी जैसी है तो चलो भाई खेलते हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद करता हूँ पता नहीं इधर मैंने गलती से क्लिक कर दिया था तो आज हम खेलने वाले क्या खेलना आई थिंक पहले 64 प्लेयर खेलते हैं तो भाई ये गेम मैं सेकंड टाइम खेल रहा हूँ मेरे को ये गेम बिल्कुल भी नहीं आता अभी तक तो अभी तो मैं सीख रहा हूँ देख लो अभी जस्ट मैं लेवल टू में हूँ तो चलो भाई खेलते हैं चीवलरी टू ये स्क्रीन फॉर मायर ओ भाई वो देखो किसी को फांसी चढ़ी हुई है तो अभी हम खेलने वाले हैं तुम कौन सी टीम है मैंने गया था ली थी वो जो लाइन वाली थी मैं देखते वही है ना क्या लिखा आ रहा है भाई कौन सी लैंग्वेज में है तुम लोगों ने सर्चिंग फॉर मैच भाई यार कितनी इंटेंस वाली आवाज़ आ रही है चलो भाई खेलते भाई हेलो हाँ कनेक्टिंग हो रहा है और गाइज यार मेरे को आइडिया दो कि मैं अपने खिचड़ी एसम पे क्या क्या बना मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में अपने खिचड़ी एसएमपी में अपडेट दिखाऊंगा The slaughter of Coxwell. हम हमारी टीम है द स्लॉटर ऑफ कॉक्सवेल वो तो उसने ओ भाई विलेजर ओए ये क्या हो रहा है भाई अरे मेरे को गंदी साइड में डाल दिया लोगों ने चीटर अरे गंदी साइड में डाल दिया को करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई तेरे कुछ नहीं देखा? ओ भाई, भाई मैं तेरे को नहीं मार रहा। जा, जा, जा नहीं, जा ना। भाई मेरे को मार रहे हो पागल तुम भी हो गए ओए हेलो। ए क्या निकल निकल तीन डैमेज हो रहे हैं इधर मेरे को बन बन क्या करना है लेकिन ओके वो बन करना है लेट्स डू पहले इन ओ या ओ ओ इधर आओ मेरे मेरे पास आओ ना मेरे पास आओ ओ या ओ फिर गए भाई रहने रहने दो रहने दो रहने दो मैं हार मानता क्या ले हम तो प्राइमरी सेकेंडरी आइटम हम प्राइमरी लेते हैं और क्या क्या इधर नाइट फुटमैन आर्चर मस्त लग रहा है आर्चर ले क्या फिर आर्चर लेते हैं इस बार हम तीरंदाज में देखते अच्छे हैं कि नहीं चेंज करने का मन कर रहा है मेरा पता नहीं क्यों लेकिन no I will not change ओ भाई मस्त लग रहा है भाई ट्वेल्व आ रहा है ये लोग करते का पहली बार मैं कर रहा हूँ भाई शायद होता ना से भाई तुम लोग भाई ये नहीं किधर भाई मेरे पास क्या बोलो वाला होता है यार क्या ले लिया मैंने चेंज नहीं कर सकते क्या ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और मेरे पास आ गया यार लेकिन इसमें वो नहीं थी कोई बात नहीं रुको मैं भी आ रहा हूँ मैं तीन मेरे ओ शिट गए भाई मेरे दोस्त को मार दो मेरे दोस्त को मार दो मेरे दोस्त को मार दो दोस्त को मार दो दोस्त को मार दो ओ बहुत बुरा हुआ किसने मारा तो मेरा दोस्त है तेरे पर ऊपर पैर होता ये मत लग ओए भाई Ah, मैं निंजा सॉरी आ गया मैं कौन मारे आशा ले The gate is nearly destroyed. अच्छा वहाँ से आ रहे हो बेटे रुक जाओ हम भी आएंगे भाई क्या चला छुट्टी डालने में क्या होता है भाई भाई फुल आग हो गई वो जगह गोली जगह ऊपर जाने की ऊपर से जा रहा हूँ तुम लोगों कहीं ना जाओ ये मैं निंजा डॉरी ओ गया हूँ डन डन डन पर के ऊपर नंबर गए गए गए गए गए गए गए हो जी मेरे को लगा मेरा चढ़ गया भाई मैं भाई भाई ये इतना लैग क्यों हो रहा है जल्दी बोल अच्छा अच्छा अच्छा हमें रहा ओ सॉरी सॉरी नहीं भाई तू सिखा दे तू सिखाने को ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो भाई तेज भागना तू भी थोड़ा सा खुश हो तो, भाई मार दे मार दे मार के मैं मैं नहीं कर सकता आए, आए, भाई sorry sorry Chhutku ji oh shit ए वाह टू टू टू कर ले जा तू जा तू जा रे ओ not my fate. फिर से जाता कोई मेरे को देख नहीं पा रहा है देखो कोई मेरे को देख नहीं पा रहा कोई भी नहीं देख पा रहा वाह कोई भी नहीं देख पा रहा भाई हो भाई भाई कोई नहीं देख पा रहा कोई देख ही नहीं रहा किसी ने मेरे को देखा ही नहीं महेंद्र बाहुबली भाई भाई रहने ये करेगा की उठा लेगा ये तो ये मस्त है इससे तो आगे आगे देखा और तुम रुको तेरा बासुरी वाली मैं कहाँ भाग रहा है आ जाओ मेरे पास आई चीज आगे मत मत ओए स्टील ए अभी मजा आएगा ना गिरू आजा आजा खाना खा जाओ आ जाओ मेरे पास शील्ड आ गया मैं छोटी का शील्ड आला आला ओ या बेटे का फील्ड तुम लोग ओ गए गए गए गए गए गए गए ठीक है शॉट सील है क्या भाई यहाँ पे मच मचा है बस सील्ड नहीं भाई सील्ड नहीं है क्या इधर इधर सील्ड नहीं है यार कौन कौन सी शॉट तुम लोगों के पास हमारे पास हर एक टाइम की शॉट है यार अब मजा आएंगे ना ब्लू ओए तुम लोग तुम लोग तुम लोग नहीं wait guys wait guys wait guys wait wait तुम लोग तुम लोग Masons, their soldiers are making a final salute is finished, Captured! From Ulrich! अब क्या करना है? Kill the soldiers. अब शोल्डर्स को मारने में तो भाई मैक्स तो शक नहीं लगता है तो गोल्ड का चलो ठीक है This is not good. Oh man, ninja, bhai, bhai, bhai, bhai, bhai. Oh, yeah, look, shoulders. This is not good. तुम लोग ओ भाई ले. मैं आ रहा हूँ. This is upsetting. मैं छुप के आ रहा पर मेरे को देख नहीं सकता मेरे कुछ के नहीं काम भग रहा है ओ शिट ओ शिट ओए गए गए गए oh, एकदम फुल और मशीन चल रहा है यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे जाए ಹಳೆ ವೈಶ್ಚಂದ್ರಗ Their champions have no reinforcements left! This is bad. Very bad. Oye, ka, ni ka. Ka, ka, ka, तू A few moments later मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय